rynek solny w Nysie, a to co widzimy jest to front kościoła, brama kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny, ulica Rynek Solny w Nysie. Dwie wieże. Jakieś rzeźby po bokach. Portal kościoła. I druga rzeźba. No i przez chwilę jeszcze okolica tego kościoła. Tutaj jest ulica Kramarska. w tym miejscu chyba jakieś seminarium Jeszcze raz Kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny.